on. Light is on. Medium bright. Light is bright and medium. Small bright. Light is dim. High bright. Light is fully bright. Light off. Light is off. Fan on. Fan is on. Fan off. Fan is off. Light on. Light is on. Fan on. Fan is on. Medium bright. Light is bright and medium. small bright Light is dim. high bright Light is fully bright. fan off Fan is off. light, light off Light is off. thank you Jarvis Farewell. እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁት ላይቱንም ሆነ ፋኑን በድምፅ በ normally በተለምዶ እኛ በምናውቀው በስዊች ነበር የምንቆጣጠረው። አሁን እንዳያችሁት በ voice ተቆጣጥረነዋል። በድምፃችን እንዳያችሁት light ኡን brightness ኡንም በመጨመር በመቀነስ ተጠቅመናል። አብርተናል፣ አጥፍተናል። ከዛ ውጭ fan ኡንም እንደዚሁ አብርተን አጥፍተናል። ስለዚህ የመጀመሪያ ዓላማችን የነበረው electrical የትኛውንም electrical equipment በድምፅ መቆጣጠር እንችላለን የሚል አላማ አለን። ይሄ ደግሞ አላማው ምን እንደነበረ ማን እንደሚጠቅም target ኡን ቅድም ለመግለጽ ሞክረናል። ከዚህ ውስጥ እኛ እንግዲህ ማንኛውን electrical appliance መቆጣጠር እንችላለን ካልናቸው ውስጥ fan ና light ን መቆጣጠር ችለናል። ያው next target ኣችን የሚሆነው እንግዲህ ወደ ሆስፒታሎች በመሄድ የኦክሲጅኑን system፣ የ door ኡን፣ የ window ን system፣ የ wheelchair ኡን system፣ የ bed ኡን system እንዲሁ automated የማድረግ አላማ ይዘን second semester ይህን ለመስራት አስበናል።